Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Too much aid. That's just okay. Hmm. <laughs> おトイレの砂誰それやったの僕じゃない知らないですよつむじつむじ近い近い近いようん もふもふだねああびっくりしたおトイレの砂片付けるよ片付けるよつむじつむじなんでこういうことするの なんでこういうことするのなんでこういうことするのなんで落としてこうやってやるのこれダメだよ後で入れるから出てつむじのお家じゃないよこれつむじのお家じゃないよこれつむじ出て丈介 スムージーこれ違うストーブしまうから出したのストーブしまうから出したの出てつむじ箱ダメになっちゃう 箱ダメになっちゃうつもり出て出てちょうだいつもり出てヒーターしまうのいらないからしまうのうんそうだねいい子だってなさいはい